Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga selalu Sehat walafiat Saya doakan semuanya Selalu dilancarkan rezekinya Dipermudah semua urusan Dan selalu tambah sukses Sukses Sukses Amin Oke ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini kita akan membahas bagaimana mengamankan akun Instagram atau dengan kata lain bagaimana mencegah akun Instagram kita dihack oleh orang lain. Oke, teman-teman. Khusus bagi teman-teman yang akun Instagramnya yang lagi berkembang terutama yang followersnya sudah banyak engagementnya sudah tinggi ini sangat penting untuk diaplikasikan oke nanti kita akan membahas dua lapisan pengaman dari Instagram ya oke langsung aja ambil handphonenya Siapkan akun Instagramnya. Oke, kita buka. Ya. Ini akun Instagram saya. Jadi saya mau memastikan biar tidak ada mencuri akun Instagram saya. Walaupun followersnya cuma 2975. Jadi teman-teman yang belum follow di follow ya teman-teman ya saya Ramadan oke perhatikan sudut kanan itu ada garis tiga langsung kita klik ini ada angka satu nih nah, kebetulan nih biar mudah kita klik langsung kita pilih setting atau pengaturan letaknya paling bawah pengaturan atau bahasa Inggrisnya setting oke selanjutnya kita pilih keamanan tanda checklist ya ada gambar apa namanya itu uh, eh, Kapten Amerika apa namanya itu perisai perisai plus itu keamanan atau bahasa Inggrisnya security kita klik keamanan lalu setelah ini kita pilih autentifikasi dua faktor nah ini dia maksudnya keamanan dua lapis berlapis dia keamanannya nah, jadi kalau bahasa Indonesia autent autentifikasi autentikasi dua faktor kalau bahasa Inggrisnya two factor authentication oke langsung kita klik iya yeah. oke teman-teman di sini ada pilihan ya autentikasi dua faktor aktif kami akan mengirim kode keamanan bagi Anda saat kami perlu mengonfirmasi bahwa yang berusaha masuk adalah benar Anda. Jadi gunanya ini teman-teman, jadi ketika ada login dipakai perangkat lain baik melalui handphone maupun laptop maupun PC di luar handphone kita dia pengen masuk ke akun kita kan bisa tuh masuk akun berdasarkan nama nama akun kita dia masuk terus dia masukkan password nah di sini nih ketika dia masuk password sudah oke okay, dia harus ada autentikasinya ya oke okay. Autentikasi dua faktor. Nah, ini ada pilihan nih teman-teman. Apakah melalui SMS atau aplikasi autentifikasi direkomendasikan kami akan meriksa apakah Anda sudah memiliki aplikasi jika belum kami akan merekomendasikan aplikasi untuk diunduh jadi saran saya ini kan ada dua nih SMS dengan aplikasi autentikasi kalau saran saya lebih aman lagi menggunakan aplikasi kalau teman-teman pakai SMS tidak masalah tetapi saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi cara menggunakannya adalah tinggal geser aja nih dia lagi off nah kalau digeser ke kanan dia jadi on di sini kita ada instruksi untuk menginstal atau mendownload aplikasinya unduh aplikasi autentikasi dari Play Store Ya, kami rekomendasikan agar Anda mengunduh Duo Mobile atau Google Authenticator. Jangan buka aplikasi-aplikasi setelah diunduh, cukup kembali ke Instagram. Jadi, setelah kita unduh, jangan kita buka dulu, kita kembali ke Instagram dulu. Oke. Okay? Kalau misalnya teman-teman sepakat aplikasi autentikasi kita download, kita download atau kita install aplikasinya. Kita klik install. Langsung kita klik buka. Oke, okay. Sekarang Anda bisa buka dua mobil dan menyalin kode Anda. Oke, kita buka dengan Google Play Store. Oke. Ya, kita tunggu. Sudah muncul dua mobile, dua security, kita klik install. Kita tunggu progresnya. Ya, jadi setelah kita klik install aplikasi autentikasi, kita diarahkan ke aplikasi yang bernama dua Mobile lalu kita download ya lalu kita tadi katanya kembali ke Instagram ya lalu kita klik selanjutnya lalu kita tunggu nah, ini bahannya nih iya sorry disensor dua muncul angka itu ada 6 digit kita copy lalu kita pastikan ketika buka Instagram lalu kembali ke Instagram kamu akan diminta masukkan kode yang kamu minta tadi setelah dimasukkan kodenya kamu akan mendapatkan konfirmasi bahwa kamu sudah sukses aktifkan dua faktor keamanan jadi sorry ya teman-teman ya ini saya sensor nih nanti teman-teman masukin pula nanti bahaya nih Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau akunnya dicuri, yang tidak mau akun teman-temannya dicuri, dihack dan segala macam, silahkan di-share video ini. Jadi bermanfaat, manfaat yang Anda terima akan bermanfaat lagi kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi caranya seperti itu jadi kode ini harus disimpan dengan baik-baik jangan sampai tahu jadi disitulah konfirmasinya ada enam digit angka ya ini nggak bisa saya <laughs> lanjutkan ya saya takut handphone saya malah di akun Instagram saya malah dihack oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh